Rasa. Rasa. Mangkrik orang bang. Loh, waduh, gue. Waduh, kamu. Salah. Waduh. Kepiye iki? Guling. Guling. Ini tadi 61 Mas ini. Bukan 61 teman-teman. Tapi apa ini? Metal. Tapi metal. Metal apa? crossnya ini. Jenis apa Mas? mas? tadi pas metal moncong. Iya. Jadi, Bang. Gratis ya, Mas. Capek perjalanan ini. Jet lag. Orang di. ini. Karis kopi ini mas. Panggil ini. Wah, iso bling kopi. Waduh, lha iki peso. Peso iki Mbah? Mbah apa sane? Oke ra kok. Loh. lah dipakai nganu